えーと、本当は3人いたいるんですけど、えーと、ちょっとテストとかいろいろあってちょっと1人かけててこういう2人で動らせていただくという状況ですで今回踊らせていただくのは「ヒーローダンス」という曲です、えーと、個性、はいまあ、笑顔をたくさんで踊っていきたいと思います応援よろしくお願いします Thank you. 怖い名古秀吉家康公時のヒーローここにある夢界はとにかく誇りは高く力合わせて国づくり信長秀吉家康公時のヒーローここにある家名古屋人朝よおしが地を変 走るも僕らのや吉安子時のヒーロここにある がとうございました滝のお二人の演舞でした日照はどっちかな